kata nang persya Xi Jinping kata nang ki ustad ki kristan na china ko bela shi bune ki subscribers baro ki baju su tra pan page ki video su ki channel story to lah, london ha china la da pinjit ya ka balang kristan la ne ban nge yu blai ba im ka sorkar kan kem kan set kan penstom vi u Xi Jinping presiden jong ka china u persya hadu kata-kata Yaki wei pat kiniam hapo ri China. Ukwa ba baro kibriu kide ben long komunis. Henry katan nang persya ke China. Kat taru ki Kristan. Hai China ki nang kiustet na kepor Long baman ke sengiblai. Kajeng pen baptis ya ki barung Kristan temai. Daki hajar bat ki spangut. Ki jing duai jung ki Kristan. Kanang jur bat kanang rehem. कि खून सामला जोंकि बलंग ख्रिस्तान बफेर फेर कि आईटी ला दे जो ब्ले लंगबा के जिंगदुआई आईटी ला मैट बन मन सीएम कि द पान यो ब्ले द का जिंगयाम बन बन ला लुत या का जिंग शक्री ब्ले जोंकि हागने का वीडियो पिन यू ई कुन्नो पे कि खून सामला कि लोंग कुमे कि रंगबा कि दुआई बट आईटी यो ब्ले पन आई की का जिंग शक्री ब्ले कबलाई लुत बट कुमजुरु बाउ ब्ले उले ए, ए, ए ban penkela ya kar kom sensar kada kenang baga jing syak riblai hapo kari china kan long lem kumbalong hagi wepat kiri ki kristan na china kim saliabat kim ting ya ka jing penstam lane wat ka jing yap haka kerteng ka jong blai Hako ay kasing ublay, haka jing ya sing step, jong ka balang prestrian, hapo chendu. Polis ki balariam uniform ki la wandrung hakate ka yung mani. Henry ka balengo anda ki poy hante. Kita ki pulit ki la syupay lengo. Ya ka jingduway jung ki kristan hakate ka yung mani. Baki la IT met bat mensiyem yaladi. Ki klem le yay. Henry ki la lipay no. Kat kum karipuat loong baka jingkiu step jong ki balang kristan. Hapo chengdu ka long ka ba shirkay hadu kata-kata. Daki sepak bataki hajar ngut ki komunis ki lapai syakabalang kristal. Wallah habdeng kat kata ika jing ia. E. Ia ki kristal. Henry ki pastor. Hapok cengdu kim syam lakan randin. Kila penlong ki jing ki basyir hem haki yung mani. Klem sange. Pastor weng wala pensyulur ia ki palba. Bakim day banting. Henry day pen pen skem ia ka jing ia e jongki. But we ai ban ban pen rem ye kai jing sun sha don bor hapo ka ri jong ki. We pray God please let us be prepared to face. Ngi du ha me o ble sngu ba ban pen long ye ngi ki bala pen kre ban ye le ye kini ki jing e. Namang in sa sha thom bor hakanu kanu ko po. Hakis nam ki bala dap bon kin nong yalam nyam kila syakem syapen stop pastor weng wala ongru next kala day sakapali ka jonga kuntanga kentu ye phiki men ki para jonga bangi day ben long ki bala kre namar ngim tep lanu ngin sa syakem but syapen stop lesi wat kani ka yinga bakentang on sa syapen pralani on sa syakang no ngim laban ong wat ki kam ki jam lani ki jing bela jing sengi jungiru on sa syak penduno dei tang nama bangi long ki kristan henry tongin yai long ki bas kem hakat jinget ban jale persya yakini ki jing e paro ulab ban rudak ba ong ba kitu kinong tri sorkar ki badai ki kristan ngimla ban ong namar kumbala jiah kini ki senam ki baladep bun ba ki la syak penduk kamno tang nama bakim trek ban buat ia ya kan niam komunis. Haugnay January Mtausnem Hachengsi Province Kasorkar Uzi Jinping Kalapen Mi Yaka Hukum Banpen Prano Yau Golden Lam Statue Bad Lapen Pra Yaki Spa Teliki Ying Mani Bad Daki Hajar Teliki Ying Mani Ha China Lasha Weng Jubor No Yaki Ding Pna Henry Wat Lakat Te Gajing Perking Bad Kat Te Gajing Ye kibriu kim shemlating kibabun nakan niam komines kilawan rung syakabalang kristan badloong baka jingpen baptis yaki dakis pa bat hajar keleng keri china man kesgiu blay kawai kalong yang komines hakabaki kun jongki kilarung kristan hayeng kila syak berngem bersip bat kilong ba pinom la ban yale dalelero ya sorkan. pim de syuk ban leg jingisan ki arnut ki khun kan thai jong u ki jubab kum ni tong ni sngam I do believe ka ong ngalang ngai chau ble ba im bat ngam tieng la da pen sitom kat nu ka noru kata nang perking bat pen sitom ngi ki kristan bat kabalang balang jongi kan nang ki ustad susu ban ya ka bajulong Kawai par kaong. 是呢，我是觉得就是希望 Of course we are afraid. Hoi nga tieng ya ka sorkar. Bat ya ki buar sipai. Om la ban pen kelam menu menuru. Henry ya ka jengit jonga. Ngan ya ceprang. Bat ngam tieng. Ya ka e ka ban sajia syakmat jonga.